a sua mente é absolutamente focada no aqui e agora. Você se esvazia. Penetra dentro do seu corpo. E vai para aquele ponto de silêncio absoluto, de calma, dentro do seu coração. apenas sinta você nesse coração. Ouça batidas do seu coração. O amor que existe dentro dele. A sua morada, a sua casa. tanta paz aí dentro, tanto amor. Permita sentir o seu coração como seu refúgio secreto. Para onde você pode ir a cada vez que quiser experimentar este amor e esta paz. apenas mergulhando em. No seu coração, você percebe a sua chama trina. Percebe que ela está aí ocupando todo o espaço, se movimentando ao redor de você. uma chama rosa do seu amor divino? Se fundindo com a chama dourada da sua sabedoria divina. O amor e sabedoria se tornando o seu poder divino. Perceba essas três chamas perceba como elas nutrem o seu coração. E alimentam todo o seu ser. À medida que este calor do amor divino, sabedoria divina, seu poder divino te envolvem. Você percebe que ela também está presente em cada uma das suas células. Você aí no meio do seu coração percebendo a chamatrina que você é. De que forma a chamatrina do seu coração se duplica, se multiplica no interior de cada uma das suas células. medida que você toma essa consciência, você percebe a dança das chamas trinas nessas células conectadas com a chama do seu coração. Dentro da água, dentro das suas células, água fora das suas células, seus plasmas, seus líquidos. Você percebe o seu corpo formando uma dança como a fonte de águas. Imagine. As células formando uma música a chama trina se expandindo através das águas do seu ser, formando uma linda coreografia. As águas dançando ao som da canção, expandindo, retraindo, para novamente se expandir algum momento as três chamas fundidas completamente. Numa nova cor, depois as três chamas se individualizando. Você, como o maestro, aí dentro do seu coração mexendo a orquestra da canção das suas células. E à medida que as suas células dançam a dança da chama trina, as águas vão te transformando nisto. E todo o seu ser físico, emocional e mental se transforma no divino amor. E você sente o amor incondicional se tornando seu. O amor com paixão transfigurando a sua mente, a sua emoção. E ao som da música e da coreografia das chamatrinas em você, você permite que o seu corpo se movimente. Se tornando essa dança. O amor que você é se expande em sabedoria. agora se sobrepõem na sua coreografia, na sua dança. O amor e a sabedoria unificados. Você percebe a sabedoria além do entendimento e do intelecto. sabedoria do puro amor. E permite que esta sabedoria do amor que você é nutra suas células. Abra sua memória eterna. Tudo que você aprendeu A chama rosa se funde com a chama dourada. E o amor em sabedoria se torna a sua chama azul. O seu verdadeiro poder. e você sente a força desse poder. O poder que o amor em sabedoria te traz se tornando a sua consciência. E neste momento, essa consciência de quem você é. As chamas trinas das suas células vão acalmando a sua dança, se unificando. Você é o amor, a sabedoria e o poder em expansão. separações. E na inspiração, essa chama se torna ainda mais forte. E na expiração, ela se expande ao redor do seu ser. se transformando no seu pilar de luz. De forma que onde você esteja, o seu poder seja o seu amor em sabedoria e em ação. E com esta consciência você expande esse pilar de luz. permite que esse pilar de luz se expanda para toda a sua vida na Terra. E você se permite se sentir na sua casa terrena. Você corre cômodo a cômodo da sua casa. e imprime esta frequência e vibração na sua casa. E percebe a chama trina em você se transformando na chama dentro da sua casa e ao redor da sua casa. Da sua casa, uma luz branca Conecta com os locais que você frequenta. Talvez os mercados que você vai. Talvez o seu trabalho. A casa dos seus familiares, dos seus amigos. e você acompanha esse fluxo de luz que sai da sua casa. Permite que a sua chamatrina permeie e preencha cada um desses locais. Apenas se permita passear na chamatrina que você é. Plante o amor, a sabedoria e o poder divinos na mais alta vibração de luz. Em cada ponto na sua cidade, no seu país. E permita que essa chama trina que você é se expanda, conectando o país onde você vive aos demais países. Veja cada um dos países do seu planeta, cada continente, sendo abraçada pela chama trina que você é. Se transformando na chama trina que você é. apenas respire. Crie. O seu amor em sabedoria se tornando o seu poder de criação. Agora mantenha o seu foco. Em que este planeta se transforma na chamadrina. Imagine a divina sabedoria. Ancorando no planeta, regendo os três poderes, a política e a economia. Imagine a sabedoria divina se transformando nós. imagine esta sabedoria ativando e nutrindo o amor que existe em cada um de nós, a humanidade. perceba a humanidade se abrindo a esta realidade, permitindo jorrar o amor divino que existe no núcleo de cada um de nós, em grande sabedoria. E esta humanidade se apoderando do amor divino e do poder divino em si. Sentindo um poder da criação. Criando um planeta de ainda mais luz. logo esse poder se manifesta no amor e em sabedoria entre nós. Nós vamos percebendo uma luz dourada. que Toca a chama trina dentro de nós, ao redor de nós, e neste planeta. Trazendo o padrão de perfeição. Você está aí apenas como observador, dentro do seu coração, sentindo poder do amor e sabedoria em você, ao redor de você, neste planeta. Percebendo essa luz dourada que vem do núcleo dos multiversos, penetrando através da sua criação. e junto com ela. Tão logo ela entra no nosso planeta, a sua chama trina se transforma numa linda chama violeta. Transfigurando o que ainda precisa transfigurar. Curando o que ainda precisa curar. medida que essa chama violeta, que traz a chama trina dentro dela, vai transfigurando. Você percebe o raio dourado entrando pelos mesmos lugares. Atrás da chama trina, tornada violeta, você percebe todo o planeta e tudo que ele contém se transformando em ouro puro. Então logo o planeta se transforma em ouro puro. Você percebe esta chama trina seguindo pelo raio dourado, levando o planeta em ouro puro ao núcleo dos multiversos. E aí ele repousa agora. ponto de união dos múltiplos universos de luz e reinos de unidade. E neste ponto de união, este planeta ouro puro novamente vibra e arde na chama trina que Ele é. O amor, a sabedoria e o poder tornados um. O ponto de união dos multiversos de luz dos reinos de unidade. Você mantém essa realidade criada e esta consciência. Na consciência de você dentro do seu coração. essa nova consciência, você simplesmente relaxa aí no seu coração. E abraça a consciência de que você pode criar a vida e tudo que nela existe em amor sabedorias divinas. E neste amor e sabedoria divina, você se torna o poder da criação. Apenas respire. Abrace essa consciência. Torne isso verdade para você. Abrindo seus olhos, esteja aqui.